après. Hein, tu qui m'a fait une photographie, tu as 50% de perte, 50% de Exactement la même chose. 50% à l'avance, 50% à C'est exactement. Le fait que maintenant, Mathilde, je le présente le jour J, mais il y l'événement avant et il y a après. Est-ce que ça va changer le contrat Il y a ben, Il y a des lois, des lois qui déterminent ça. Ce sont des lois ancestrales. نتاع سيرفيس هو هو شنو هو فيت في ال في ال باغ اكزومبل انا ما ماهوش باش قاعدين لي زاجونس قاعدين يخدموا بال لي زاجونس دو كو والا لي زاجونس تاع لي زيفينمون هما اللي قاعدين يخدموا توا باللي كونترا مي ريالمون كي تجي باش يخدم مع مع اون مارك على اكشن وحده ما نحكيش على فما ديزانفلونسور يخدموا معناها مع المارك في لي زاكسيون تاعها الكل نحكي باش يجي باش يخدم اكشن وحده هكا هاو دونك ياخو ياخو فلوسه ويمشي على روحه معناها ما il n'est pas obligé pour صحيح euh, avant après عندي ثلاثة حاجات يتحطوا في الايميل ولا في الحق معناها يتكتبوا مي توا حتى لي مارك ils commencent à penser كيما les agences خاطر ils ont eu beaucoup de problèmes avec problème. voilà خاطر انا نقولها من اكسبيريونس بيرسونيل خاطر بالحق فيهم برشا 70% جي عاني مع الاخر على الاخر للاسف معناها واحد يقول يقولها جينا جينا ولا قدر روحك مقدر خير ميرسي اون بليدي تري فور دونك مروه غزويني بير مانجر مع السوشيال ميديا كلوب chargée de communication en digital chez euh, euh, Indigo Company. En fait, c'est le groupe de, 13 marques de prêt-à-porter Donc, je pense la est à la femme suis Mena, bien sûr. Hein? Non, moi j'existe. Je mais je pas, Massimo, Zara, Zara Home, Bershka, Stradi, euh, euh exactement le groupe de Rolash Kinsel. Bref, je ne vais pas trop faire la pub. Marlina, donc. Voilà, donc les influenceurs, حتى مع d'autres euh, d'autres euh, entreprises et On a j'ai touché un petit peu ce côté ou j'ai appris beaucoup de détails vu la nature de mon travail. Euh, sincèrement euh, les les marques ما un contrat bien défini, mais vu que tu a beaucoup de problèmes avec les avec les, les influenceurs هذوما اعطينا البروبليم اعطينا les 5 plus grands problèmes les euh, انت تتفاهم معاه حتى باغ ايميل تقول له راهو آه، عندك حوايج باش تمشي تاخذ حوايج Il pense à faire un contrat avec ces influenceurs là à part l'action projet euh, un autre point les نحب نحكي عليه les influenceurs euh, il vaut mieux par expérience il vaut mieux euh, contacter directement les influenceurs les agences, les autres, j'ai des vidéos en perdre. j'ai eu l'expérience de contacter un influenceur. Il m'a procuré une action où il était très aimable, il m'a parlé d'un truc qui est sympa. Il a procuré une action avec Il m'a dit c'était sa nature. La location c'est qu'est-ce que tu veux dollars. Donc euh, eh, je sais que Exactement, donc euh, je commence à l'habitude d'aimer faire comme une entreprise, on ne les influenceurs, <laughs> juste je juste ce que gagne ma parenthèse. Mais non, c'est c'est vraiment des chiffres énormes. آه، صح اللي يحب يولي انفلونسور ولا اللي ناجم يولي انفلونسور ولا وي معناها انت ميسان وطلبوا عليك 1900 هكا ولا شي خدمتهم هذيك فما خدمه خدمتهم نعم، بعد كيسكي بابا quest هو هو هو راه نقول <laughs> لك حاجه هو انا انا انا انا باش ننجح في الحكايه دي كنت نقول لك انا جو بريفير افير افيك لاجونس كافير افيك دو اون كولير صح كون طلع مع اجونس تحمل المسؤوليه نتاعها باغ اكزومبل يوصل للسون يحمل المسؤوليه لو دو هو اصلا جو بو جو بو بابي لاجونس خاطر لاجونس جينيرالمون يفكروا بعض يزافليشن يخلصوا كاش كاش كاش ديريكت على البلاصه معناها انا مش بس انا هون انا ضدك في حاجه علاش خاطر انا كيما قلت عبد الكريم إيه. هو هو باش يعمل ديجا ان آه، كونترا مع اذا في الكا اللي باش يتعدى باجونس اما في الكا اللي باش يتعدى اون انتربريز حتى لونتربريز ولا لا مارك ال المام باش تولي تعمل ان كونترا قلت لك تو يا بوكو دو مارك اللي ولاو يعملوا دي كونترا كاريمون مع الواحد دونك هكاك انت حتى بالكونترا تو بو خاطر ابخي تو بعد بعديك باش يعطيك ستاتيستيك قلت حاجه لا اسكو انت تنجم تشكي فينونسي ولا تشكي باجونس اما خير في النوع تحت تحت الطاوله وفرنسا كلها فرنسا كلها ياكل كل برودوي ما عندوش فلوس اكيد حتى انا قدامي اعطيت المراه اعطيت لزوجي ظهر لي حكيت بلور بتاع 1000 دينار في الكوسمتيك شكاره شكاره سيرون لا مارك زاد لا مارك ليفيريتي تاعها معناها ما شكاره بس فرشين بيض نعم Le prix moyen, par exemple, c'est des marques 40 dinars. Mais des marques 200 dinars, par exemple. Quand tu as liquidé ça vaut le coup. Et ça, il dit que je suis en te de faire un maquillage. On est bien d'accord, mais tu je crois que tu des potes les femmes, je, je les respecte, les femmes sont vraiment rares, fait des influenceurs. À ma femme, je, les, je les déteste. D'ailleurs, ma femme a une femme qui aime l'autre. ما لا لا مش نحكي على سامي بيان سور مانيش نقول اسامي دونك واحده نحبها على الاخر وبعديك عملت آه، بلوك اثنين ها؟ عملت بلوك اسمها اه سامي لا آه، ما لا بقى بقى شيء نحبها دونك حبها عيط لها في لاسون جاي ولا انا انا نصور انا نصور انا نصور انا نخلص <laughs> D'accord, ça marche. Mais أنا اللي حبيت اللي حبيت نقوله اللي بالحق لا دام سي اون دام لا دام اللي لبس عليها avec ses projets, des projets énormes où, où elle demande, هي, elle demande carrément aux marques فمش فمش هكا نجموش ينعملوا حاجه ناخذ انا من عندكم احنا احنا احنا en fait اليوم هو en tant que des amateurs comment on peut prendre part de cette révolution, de cette révolution là, par influenceurs. par exemple, euh, comme marque, combien vous gagnez en autorité ou en argent que vous allez faire avec un influenceur, ne pas faire avec des billboards ou l'adsense ou la hajj ou le Facebook Ads En fait, nous avons le revenu de nous, c'est Il y a qui dans un magasin. Nous avons une action dans les magasins. Donc, euh, la stratégie, je dis, c'est euh, de ne pas aller vers les influenceurs grand format, mais